Muy buenas, bienvenidos al canal de YouTube del Instituto CIO e de la Universidad Miguel Hernández de Elche y esto es una nueva sección donde explicaremos juegos de mesa. Eh, en este caso vamos a explicar alto voltaje. Es un juego muy sencillito que dura más aproximadamente 15 minutos o menos dependiendo de la habilidad de cada persona y es de 2 a 4 jugadores. ¿Cómo se juega? Pues ponemos que aquí hay un compañero nuestro o compañera y pues barajamos. Y aquí en medio se queda una carta, ¿vale? Entonces cada uno tiene que coger sus cuatro primeras cartas del mazo y cuando digamos 1, 2, 3 miramos y ahora es 4 más 3, 7 o 4 menos 3, 1. Entonces, pues, pues, por ejemplo tiramos el 1. Pero ¿qué pasa si por ejemplo nuestro compañero o compañera es más rápida y nos tira pues, el 7? Pues tendremos que jugar dependiendo de lo que, de lo que haya salido. Y ahora, pues por ejemplo, eh, existen cartas que no existen, como por ejemplo el 11, el 12 o el 13. Por ejemplo, este caso sería 10 más 2, serían 12, entonces tendríamos que buscar el número 2. Otro ejemplo, por ejemplo, sería el 3 más 3, que sería 6, que en este caso no habría ningún problema, pero 3 menos 3 es 0, entonces en este caso tiraríamos el número 10. Aquí 10 más 2, 12, tiraríamos el 2, 10 más 3 serían 13 tiraríamos el 3, 10 más 1, 11 y tiraríamos el 1. Pero ¿qué pasa a la inversa? Por ejemplo, 1 menos 2 es menos 1. Entonces en este caso tiraríamos el 9. Si hubiese 1 menos 1, 0, tiraríamos el 10 o 1 menos 3 tiraríamos el 8. ¿Quién gana? Pues el que se quede solo con una carta y la coloque en el montón de descartes que es el, que tiramos directamente. Muchas gracias por, vernos, por disfrutarnos y nada, a jugar con alto voltaje.